محمد وعلى اله وصحبه وسلم ازيكم يا حبايبي عاملين ايه هنعمل مع بعض بقى بيتزاي او بيتزا انا جبت عجنتها العجينه معاكم عشان تلحق تخمر عشان تاخد وقت على ما تخمر تاخد ساعه على ما تخمر انا عجنت العجينه دي معاكم في حلقه قبل كده بصوا بقى عندي بقى كوبايه ميه دافيه او كوبايه لبن اللي موجود عندي وهتجيبي اربع كوبايات دقيق أربع معالق زيت أي زيت موجود عندي ودقيق البيتزا أي دقيق أي دقيق موجود شوف أنا بخمر وهتجيبي معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر وربع معلقة ملح هتدوبي كله مع بعضه وهتعجنيه لما العجينة تبقى معاك كده بتعجني لما تسيب من البولة وتسيب من دي أهي العجينة جميلة أهي أنا عجناها معاكم قبل كده بسم الله الرحمن الرحيم عندي بقى الحشوات أي حشوات عندك أي حشوة بتفضليها لانشو عندي طماطم متقطعه قطع طماطم صغننه ماهيش طماطم شيري ولا حاجه طماطم صغيره وقطعتها اتنين آه زيتون بصل فلفل فلفل حار وفلفل بارد عندي مشروم وعندي جبنه وعندي الصلصه الصلصه اللي هي ايه هناخد بصلايه صغيره ومعلقه توم وندبلهم على النار لما يعني ما يتحمر حمرهمش قوي يتبلوا بس كده هنزل عليهم بالطماطم ومعجون طماطم اللي هو الصلصه معلقه صلصه وتسيبها اول ما تسبك زي اي صلصه زي صلصه المحشي زي صلصه المكرونه اي صلصه واحط عليها بس معلقه ايه زعتر بتديها طعم ونكهه جميله شويه فلفل اسمر وشويه ملح بس كده هنقطع بقى البيتزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كده ونقطع العجينه العجينه معايا ايه جميله اهي خمره خالص اهي قطعيها بقى على قد الصواني اللي انت هتغرزي فيه صينية صغيرة تقطعها صغيرة صينية كبيرة تقطعها تقطعها كبيرة مش حاجة فيها سهلة جدا بسم الله الرحمن الرحيم خمرة وجميلة هنفردها بقى شوف العجينه معايا جميله ازاي زي عجينتها طريه زي عجينه الفطير كده زي ما كنت بتعملي نفس عجينه الفطير هجيب الصينيه اهيت وهدهنها زيت اي صينيه انت هتعملي عليها هتدهنيها زيت بسم الله الرحمن الرحيم الصباغه ديال الصينيه زيتان انا نحط فيها البيتزا واي صينيه عندك هتعملي فيه صينيه كبيره هتعملي هتكبري العجينه شويه صينيه صغيره تصغري لها العجينه شويه ولا عايزه دي ولا عايزه اي حاجه ماشي لوحدها فعجينة الجبنة بتفرق معايا خلاص مش عارفه تخبزيها على في الصينيه هتحطها في الصينيه وتبططيها في الصينيه تفرديها في الصينيه نفسها مش عارفه تشيليها سهله جدا يعني ازاي كده تبقى حلوه جميله كده او اثنين ثلاثة صغيرين نص كيلو دقيق اهي جميله اهي خلصتها اهي خلصتها خبيزه اهي انا هحط لها بقى الصلصه عشان ما تنتفخش معايا من ال... من الوسط ابتدي إيه، اعملها بالشوكه كده اخرمها بالشوكه اهي بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي بقى احط لها الصلصه فردتهم اهوت وعملتهم بالشوكه كده عشان ما تنتفعش من الوش من ال ما تنفخش معايا مش عايزاها تنتفخ تقب يعني كده نحط لها الصوص بقى صوص البيتزا الصوص ريحته جميله ريحه صوص البيتزا جميل ممكن تحط لها صوص كاتشب لو مش عايزه تعملها صوص حط لها صوص كاتشب متخليش الصوص يروح على الاطراف عشان ما يتلسعش منه في الفرن كل مشغله الفرن بقى مولعاه قبلها يبقى سخن وبتدخل ايه على فرن درجة حرارة مرتفعة زي زي الفطير كده ما بتاخدش اعتقد عشر دقايق في الفرن بتعللها من تحت قوي وتبشريها برضو وتشوفيها كده خدت لون من ارضيتها تروحي جايه ومغطيها من تحت ومعليالها من فوق تاخد تحمر وشها سواء كويس يعني فرن البوتاجاز فرن الغاز اي فرن هخلي الصوص كله ليه ناس طلبت مني عمايل البيتزا عملتها لهم اهي عشان يشوفوها خطوه بخطوه وبعدين اللي عايز برضو يشوف طريقه البيتزا يكتب مطبخ غدا محمود بالعربي وبالانجليزي او بالانجليزي طريقه عمل البيتزا شرحها ومفصله وجميله خالص وهتعجبكم جدا لو جربتوها هتطلع جميله حطيت الصوص اهوت بقى هبتدي بقى احط الحشوات دي بقى احط الاول شويه جبنه عشان ندولها مطه كده و الاول كده احط شويه جبنه صغيرين اهوت كل واحد هحط لها شويه جبنه نبتدي بقى نحط دي مشروب مشروب اللي هو عش الغراب عايزه تحشي اي حشوه انت بتفضلها شيء شيء اي حاجه ان شاء الله جبنه جبنه بس خالص هعمل دي بقى بالمشروب نحط بقى شرايح بصل

دي بقى هحط لها لانشونات بصي بقى في اسهل اسهل ما يمكن سهله جدا بشتريها بقى من بره بكام بتزايد طبعا سعرها غالي جدا لو عملتها في البيت مش هتتكلف زي ما انت ما تشتريها من بره بس كده هبتدي ادخلها الفرن احط الجبنه على الوش وادخلها الفرن هي ما خدتش طماطم بس طلعي البذر والميه من الطماطم عشان ما تلينش الوش بتاعها عشان وشها ما يبقاش لين سيبيها بقى شويه ترتاح يعني او يعني تخمر معاكي وترفع بقى ترى احنا بططناها كده في ما فردناها ضيعنا الخمر بتاعها بس وخلاص كده نحط الجلد بقى ندخلها الفرن شوف بقى طلعتها من الفرن اهي جميله جميله اهي اللهم صل على النبي جميل شايفين بقى البيتزا اللهم صل على النبي جميله 在做。 عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه اتفضلوا بقى هنا والشفا شايفين البيتزا طالعه جميله ازاي طعمها جميل وشكلها وريحتها طالعه جميل طريه ازاي مرمشه الحشوه اللي عليها مستويه كلها